हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूनिक ऑनलाइन गुरु की तरफ से करंट अफेयर्स के स्पेशल क्लासेस जो डेली सुबह होती है साढ़े छः बजे कल क्लासेस नहीं हो पाई थी बट कल के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आज डील करने वाले हैं तो खैर परेशान मत होइएगा पूरी तैयारी और पूरी ताकत से स्टार्ट करते हैं एक बात याद रखना हमेशा कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से हार ना मान लो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश का पहला एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर ये कहाँ स्थापित किया जाएगा देखिए अभी तक जो है अगर एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर की बात की जाए जिसको ए आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं दिल्ली में इस्टेब्लिश हुआ था ठीक है चंडीगढ़ में भी अभी सबसे ऊंचा इस्टेब्लिश हुआ लेकिन उत्तर प्रदेश का सबसे पहला अगर बोला जाए तो सबसे पहला जो है नोएडा में इस्टेब्लिश किया जाएगा सबसे पहला air air pollution control tower ठीक है इसको एक याद रखना है आपको और सारी चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर ये होता क्या है ये एक तरीके का ऑब्जर्वर लगा होता है जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है और इसको ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करने के बाद ये क्या करता है प्योरीफाई करता है जो भी पूरे वातावरण के जो भी सारी चीज़ें होती हैं उसको तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है ओके और सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रख लेना है कि ये जो है उत्तर प्रदेश का पहला है ध्यान रखिएगा अगर इंडिया का सबसे पहला बोला जाए कि ए या फिर एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर ये सबसे पहला कहाँ पे लगाया गया तो सबसे पहले दिल्ली में इस्टेब्लिश किया जा चुका है ये अगस्त 2021 में राइट और दूसरी चीज़ की बात की जाए सबसे ऊंचा ए पी कहाँ पर भी हाल ही में इसको इस्टेब्लिश किया गया तो ये भी हाल ही में इस्टेब्लिश किया गया था चंडीगढ़ में ये तो आपको याद ही होगा और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश को हम लोग और सारी चीज़ें हम लोग रिलेट कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है इंपॉर्टेंट हमारे लिए इस वजह से हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें से इंपॉर्टेंट होती हैं सबसे पहले अगर बात की जाए गोरखपुर की तो गोरखपुर में अभी हाल ही में आयुष विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी और नींव रखे ने कौन आया था मतलब कि किसको कहाँ पे स्थापित किया गया था गोरखपुर में और आयुष ये जो यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पे स्टार्ट की जा रही थी गोरखपुर में और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी आए थे इसके मतलब स्टार्टिंग के लिए और बात कर ली जाए लखनऊ की बात की जाए तो सबसे पहला अगर हेल्थ ए की बात की जाए तो ये लखनऊ में स्थापित किया गया था और लखनऊ क्या है कैपिटल है यूपी की एंड एक और बात कर लीजिए तो किस नदी के किनारे है ये आप कमेंट सेक्शन में तुरंत आंसर करके बता दीजिए और दूसरी बात बात की जाए कानपुर जो है जो कि लेदर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको पता भी है कानपुर की बात कीजिए कानपुर देहात और कानपुर वाला नगर वाला एरिया है ठीक है तो इन दोनों एरियाज़ की बात कर लीजिए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लेदर के लिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है और लेदर की ही बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहला लेदर पार्क जो है इसको स्थापित किया गया तो ये आप ध्यान रख सकते हैं ठीक है और क्या बात कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है यूपी से यूपी के सहारनपुर में फर्स्ट सबसे पहला जो फर्स्ट जो है मास एटीएम की बात की जाए तो ये सहारनपुर में स्टार्ट किया गया था ये भी आप रिलेट कर सकते हैं ठीक है इस वाले पोर्शन में और कौन सी चीज़ें हम लोग रिलेट कर सकते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है जैसे अगर मुजफ्फरनगर की बात करी जाए तो मुजफ्फरनगर जो है ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी के लिस्ट में आया था अभी हाल ही में जो कि मैंने बताया था आपको और ये तो सबसे पॉल्यूटेड सिटी की बात हो गई अगर सबसे पॉल्यूटेड देश की बात की जाए तो वो आया था आपका बांग्लादेश और अगर पॉल्यूटेड सिटी में ही देखा जाए तो विश्व स्तर पे यानी कि यूनिवर्सल लेवल पे सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी कौन सी थी होटन शहर था जो कि चाइना के झिंजियांग प्रांत में पड़ता है तो इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं ओके हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या है पहला क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा A P T C tower कहाँ स्थापित किया जाएगा तो नोएडा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के तीन जिलों को हाल ही में अशांत क्षेत्र घोषित किया गया तो देखिए ये जो है अशांत क्षेत्र अभी घोषित किया गया है अरुणाचल प्रदेश के एरियाज़ को ठीक है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको अरुणाचल प्रदेश में क्या है अभी कुछ जगहों पे तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थी और जो उग्रवादी ग्रुप हैं इनसे देखा गया कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा गतिविधियाँ दिखाई दे रही थी इनकी तो इस वजह से यहाँ पर सेना को उग्रवादियों को डायरेक्ट गोली मारने का आदेश दिया जा चुका है तो ये आप ध्यान में रखते रहेंगे और सारी चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो ये आपसपा का यहाँ पे बढ़ा दिया गया है टाइम पीरियड क्यों बढ़ा दिया गया है यहाँ पे इसको आप लोग ध्यान में रख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे केंद्र सरकार ने इसको अरुणाचल प्रदेश को देखिए बढ़ाया है कौन सा आपसपा का मतलब क्या होता है arm forces special powered act इसको आप ध्यान में रख रहेंगे क्या है arm forces special powered act जिसमें कि आर्म फोर्सेस को यानी आर्मी को इतनी पावर दी जाती है कि वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं या किसी को भी अगर शक के बिना पे उसको गोली भी मार सकते हैं तो ये आप ध्यान रखेंगे कौन कौन से एरियाज़ हैं यहाँ पे यहाँ पे जो है इकतीस मार्च दो को यानी कि दो तक यानी अगले साल तक क्या है यहाँ पे अभी आपसपा लगा रहेगा और एक अक्टूबर 2021 से ये स्टार्ट भी हुआ था तो ये आप ध्यान रख सकते हैं ओके यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है अब हम लोग बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की जो कि सेवन सिस्टर्स का एक पार्ट है सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है यहाँ पे ये आप लोकेशन देख सकते हैं जिसपे कि चाइना भी अक्सर क्लेम करता है और अगर बात कर लीजिए सबसे पहले सूरज भारत में कहाँ उगता है तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही उगता है ठीक है एक चीज़ ये हो गया और दूसरी चीज़ हम लोग बात क्या कर सकते हैं अरुणाचल प्रदेश से रिलेट करके तो अरुणाचल प्रदेश से रिलेट करके हम लोग बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं जैसे अगर बात की जाए यहाँ के सीएम की तो सीएम यहाँ पे सबसे ज़्यादा यंग एज के सीएम जो हैं पेमा खांडू ये यहीं के क्या हैं इस समय के चीफ़ मिनिस्टर हैं ये आप रिलेट कर सकते हैं और दूसरी चीज़ की बात की जाए यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट की बात करें तो यहाँ पे राज्यपाल प्रेजेंट टाइम में ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा हैं ये भी आपको पता होना चाहिए एंड और सारी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एक जनजाति रहती है जिसे क्या कहते हैं अर्रेनम जनजाति A double R and R I N A M देखिए आर अर्रेनम जो जनजाति है यानी ट्राइबल्स हैं इसको क्या है आइसोलेटेड जनजाति भी कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि ये अपने आप को एक टाइम के लिए मतलब साल भर में एक टाइम के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लेती है यानी अपने आप को एक तरीके से लॉकडाउन कर लेती है कोई इसे देख ना पाए इस वजह से कुछ टाइम के लिए ठीक है जैसे चीटियाँ करती हैं वो सारी चीज़ें ओके अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है ये इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि सेवन सिस्टर्स के उन राज्यों में इसका नाम आता है जहाँ पे आईएलपी यानी इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट है देखिए अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर एंड मिजोरम ये चार जो एरियाज़ पड़ते हैं आपके इधर से बेल्ट के पूरे आ जाते हैं ये क्या है म्यांमार से क्या है बाउंड्री शेयर करते हैं इस वजह से यहाँ पर इनर लाइन परमिट यानी कि अंदर आने के लिए किसी को परमिशन लेनी पड़ेगी इसकी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए दिया गया है स्पेशल मतलब जो भी स्पेशल पावर्स दिए गए हैं दूसरी चीज़ यहीं पर आ जाता है A M T M M T M यानी असम मेघालय त्रिपुरा और फिर से मिजोरम रहा देखिए ये कौन से एरियाज़ हैं ये चार स्टेट्स वो हैं जहाँ पे सिक्स शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्या है देखिए पूरे अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो टोटल आपके बारह अनुसूचियाँ हैं और बारह अनुसूचियों में पाँचवीं अनुसूची जो आती है पाँचवीं अनुसूची बताती है यानी फाइव फिफ्थ शेड्यूल जो बताता है शेड्यूल ट्राइबल्स के लिए और शेड्यूल ट्राइबल्स बट अगर इन चारों एरियाज़ की बात करें तो इन चारों एरियाज़ में किस तरीके से इसमें सिक्स शेड्यूल के अकॉर्डिंग इसमें क्या दिया जाता है जनजातियों को आरक्षण की व्यवस्था दी गई है असम में असम की बात कर लीजिए मेघालय की त्रिपुरा की और मिजोरम की ठीक है तो असम तो आपको पता ही हो गया सेवन सिस्टर्स को बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ा चुका है तो उसको आप लोग ध्यान में रखते रहिएगा मेघालय क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है गारो खासी जयंतिया के लिए और असम में अभी हाल ही में कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ था इसको आप याद रखेंगे और अभी मटक समुदाय और बहुत सारे मतलब चुटिया जनजाति और बहुत सारी जनजातियाँ हैं छः जनजातियाँ अभी फिर से विरोध कर रही हैं हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि वहाँ के सीएम हैं वो इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको भी सिक्स शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्या चाहिए इनको भी स्पेशल राइट चाहिए तो ये आप लोग ध्यान रखते रहेंगे याद रखते रहेंगे और सारी चीज़ें हम लोग रिलेट कर लेते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि सेना को तो ये ऑर्डर दे ही दे दिया गया ठीक है अरुणाचल प्रदेश की बात कर लीजिए तो बहुत सारी चीज़ें मैक्सिमम हो चुकी है अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ डील करते हैं ओके अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या आ जाता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है किस राज्य के चिन्नौर चावल को हाल ही में जी आई टैग प्रदान किया गया तो जी आई टैग तो आपको पता ही है क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है जी आई का मतलब ग्लोबल इंडिकेशन और ग्लोबल इंडिकेशन की बात कर ली जाए तो कौन कौन सी चीज़ों में ग्लोबल इंडिकेशन दिया जाता है तो अभी पहले जान लेते हैं चिन्नौर चावल जो है ये मध्य प्रदेश का प्रोडक्ट है जिसको हाल ही में क्या दिया गया है जी आई टैग दिया गया ओके और सारी चीज़ें हम लोग रिलेट कर लेते हैं यहाँ से क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के बालाघाट जो ज़िला है वहाँ से ये चिन्नौर धान या चिन्नौर चावल आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और यहाँ से इसको दिया गया G I tag okay important क्या है सीएम कौन है यहाँ के शिवराज सिंह चौहान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार भी जताया है कि ये सारी चीज़ें हो सकें अब कुछ चीज़ें हम लोग रिलेट कर लेते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश से और जीआई टैग से तो जीआई टैग की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर का अभी एक बैट था कौन सा विलो क्रिकेट बैट और विलो क्रिकेट बैट को क्या किया गया अभी हाल ही में जी टैग प्रदान किया गया था राइट दूसरी चीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर गुच्छी मशरूम जो है गुच्छी मशरूम को भी अभी यहीं पर क्या दिया गया था जी टैग प्रदान किया गया था तो ये भी आप ध्यान रखते रहेंगे और कौन सी चीज़ें हम लोग रिलेट कर सकते हैं राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ की अभी सोजत महल बुनियादी जो थी इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया था ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ था और अगली बात की जाए बिहार की तो बिहारी बिहार का क्या है जर्दालू आम एंड दूसरी चीज़ क्या है शाही लीची जो यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है तो ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान में रखते रहेंगे बिहार के जो जी टैग प्राप्त प्रोडक्ट्स हैं और कौन कौन से जगह के कौन कौन से जी टैग प्राप्त प्रोडक्ट्स हैं उनको आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिएगा ताकि ये सारी चीज़ें और अच्छे वीडियो हो सकें ठीक है और सारी इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है अगर हम लोग जी टैग की बात की जाए तो चार में स्टार्टिंग होती है जी टैग प्रोवाइड करने की और सबसे पहले पहले किसका है जो दार्जिलिंग की चाय है यानी कि टी जो है इसको सबसे पहले जीआई टैग प्रदान किया गया था तो ये आप ध्यान रखते रहेंगे अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं कुछ सारी चीज़ें मध्य प्रदेश आपके सामने पहले मैप में लेके आ जाता हूँ ठीक है और मध्य प्रदेश ये आ गया आपके सामने और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ के सीएम की बात की जाए चीफ मिनिस्टर कौन है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल जो कि अभी हाल ही में आए हुए हैं तो ये आप ध्यान रखेंगे और बालाघाट की बात की गई जहाँ से ये चावल इंपॉर्टेंट है तो बालाघाट जो है सबसे अधिक लिंगा लिंगानुपात वाला क्षेत्र जो है ये पड़ता है मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है भोपाल ठीक है भोपाल के बारे में आपको पता ही होगा और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें तो बता ही चुका था मैं लेकिन अभी 2008 की बात की जाए तो यहाँ का झाबुआ एक एरिया पड़ता है और झाबुआ का जो कड़कनाथ मुर्गा है उसको भी 2018 में जीआई टैग प्रदान किया गया था तो ये आप देख सकते हैं अब इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हो जाती हैं उसको हम लोग रिलेट कर लेते हैं जैसे कि अगर बात की जाए ये जो एरिया पड़ता है आपका छतरपुर वाला एरिया इसमें बक्सवाहा के जंगल होते हैं जंगल हैं जिनमें कि हीरे की खान जो कि पन्ना में सबसे ज़्यादा हीरे की खान पाई जाती है मध्य प्रदेश में आपको पता ही है और अगर बात की जाए उससे भी ज़्यादा मतलब संभावना है कि छतरपुर के बक्सवाहा के जंगल में यहाँ पे क्या पाए जाएंगे यहाँ पे हीरे पाए जाने की संभावना थी जिस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस चीज़ का राइट दे दिया अभी रिलायंस ग्रुप के जो माइनिंग ग्रुप है रिलायंस जो कंपनी उसका जो माइनिंग ग्रुप है उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि यहाँ पर खुदाई करके क्या करें हीरे को निकालने की कोशिश करें हालाँकि उनका ये कहना है कि जितने एरियाज़ में पेड़ काटे जाएंगे उतने पेड़ भी लगाए देंगे खैर आगे क्या होगा ये सारी चीज़ें देखने वाली बात है और क्या क्या इंपॉर्टेंट कर सकते हो आप लोग जैसे कि अगर बात की जाए इंदौर की तो अभी हाल ही में जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी हुआ था उसमें सूरत और इंदौर ये दोनों जो हैं टॉप पे आए थे एक चीज़ आप ये रिलेट कर सकते हो और सबसे स्वच्छ शहर की बात की जाए तो वो भी अभी इंदौर ही आया था मध्य प्रदेश का ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं बैतूल ज़िले की बात की जाए तो सोलर ऊर्जा पर आधारित पहला जो एरिया पड़ता है गाँव पड़ता है यहाँ का बैतूल का ठीक है ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं इधर का एरिया पड़ जाता है और कौन कौन चीज़ सी चीज़ें हम लोग रिलेट कर सकते हैं तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखते रहिएगा एक और चीज़ मैं बताना चाहता था आप लोग को कि अभी हाल ही में एक और चीज़ प्रोडक्ट को जो है जीआई टैग दिया गया था जो कि नागालैंड से था कौन सा नागा खीरा क्योंकि मैंने अभी आपको वो भी पढ़ाया था कौन सा अभी आपको सेवन सिस्टर्स भी पढ़ाया था तो ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं देखनी ओके और सारी चीज़ें क्या क्या हैं आप लोग देखते रहिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन है हाल ही में ए बैंक ए बैंक कौन सा है इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है फुल फॉर्म की बात करें तो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो कि इसका फुल फॉर्म है और दूसरी चीज़ की बात की जाए तो इसने किस मेट्रो प्रोजेक्ट को अभी हाल ही में सपोर्ट किया है तो ये किया है चेन्नई मेट्रो प्रोजेक्ट को चेन्नई जो कि कहाँ पे पड़ती है किसकी कैपिटल है ये आप लोग मेंशन कर दीजिए तुरंत कमेंट सेक्शन में यार मैं तो अभी बताऊंगा ये तो आप लोग तुरंत आंसर आंसर करना मत भूलिएगा ये क्या है तीन यानी कि थ्री मिलियन डॉलर के रेड को अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है इसको आप ध्यान रखते रहेंगे और इस मेट्रो की बात की जाए तो ये कहाँ से आ, सबसे पहले तो ए की बात कर लेते हैं यानी एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो कि 16 जनवरी 2016 को स्थापित किया गया था कब 16 जनवरी 2016 में अभी ये स्थापित हुआ था और इसकी स्थापना की बात की जाए तो उसके साथ ही इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो इसका हेडक्वार्टर जो है व्यापार के लिए स्टार्ट किया गया था और बीजिंग में यानी चाइना का जो बीजिंग वाला एरिया है जो कि इसकी कैपिटल है वहाँ पर इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चीन में पड़ता है अभी प्रेजेंट टाइम में बात की जाए तो एक इसके सदस्य हैं ये आप ध्यान रखते रहेंगे और एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए या फिर अगर बात की जाए व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्टार्टिंग हुई थी और क्या है अभी विस्तार के लिए इतने करोड़ डॉलर की जो है अभी करोड़ डॉलर आपने बोला और मिलियन डॉलर दोनों को आप लोग रिलेट कर लीजिएगा कितने की बात की गई है इस तरीके से आप लोग जान सकते हो ठीक है तो चेन्नई के एरियाज़ हैं चेन्नई को डेवलप किया जाएगा यानी कि किसकी कैपिटल तमिलनाडु के कैपिटल राइट ठीक है और सारी चीज़ों की बात की जाए ये अभी चरण दो के हिस्से में इसे नए गलियारे का निर्माण किया जा रहा है इसी के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं अब और सारी चीज़ें क्या हम रिलेट कर सकते हैं सबसे पहले देख लेते हैं रिलेट करने के क्रम में हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले तो इस एरिया को जो तमिलनाडु का एरिया तो तमिलनाडु हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है क्यों सबसे पहले तो यहाँ पे जो है इधर का जो एरिया आप देख सकते हो इधर के एरियाज़ को मैं थोड़ा सा करने की कोशिश करता हूँ सही से इधर का एरिया जो है ये क्या है पाक स्टेट आ जाता है ठीक है थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ इसको अभी अगर बात की जाए पाक स्टेट यानी पाक जलडमरू मध्य भी जिसको बोलते हैं ये जो एरिया आ जाता है आपका ये पाक स्टेट आपको दिखाई दे रहा होगा इस एरिया की बात की जाए और गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी की बात की जाए इन दोनों एरिया में डुडोंग जो कि समुद्री गाय जिसको बोलते हैं इस एरिया में डुडोंग के जो है कंजर्वेशन रिजर्व को बनाने की बात की गई थी पहली चीज़ दूसरी चीज़ बात की जाए कि डेनमार्क जो कि नॉर्थ सी में नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी सागर में अपना ऊर्जा द्वीप बनाने की शुरुआत कर चुका था और यूरोप को बहुत ज़्यादा एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है प्रेजेंट टाइम में उसके साथ डील की गई कि ये जो मन्नार की खाड़ी वाला पोर्शन है यहाँ पे क्या है ऊर्जा द्वीप यानी एनर्जी जो आइसलैंड होता है इसको आर्टिफिशियली बनाने की बात की जाए ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए ये डील किया गया किसके साथ डेनमार्क के साथ और तमिलनाडु की ही बात की जाए तो तमिलनाडु पंजाब की बात की जाए तो पंजाब देखिए सबसे पहले क्या है कृषि कानून का विरोध किया था और तमिलनाडु की जो एम के स्टालिन सरकार है जो कि डी एम के यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी से है इसने भी अभी हाल ही में विरोध अपना दर्ज करा दिया गया है जो कि तीन कृषि कानून पारित हुए थे ये आप रिलेट कर सकते हो और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये सारी चीज़ें आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहिए वेल अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले और सारे जो भी हमारे आ, मतलब मैक्सिमम ऑप्शन है उनको भी डील कर लेते हैं जैसे कि अगर बात की जाए यहाँ पे ए बैंक की है ठीक है ए बैंक तो आपने देख ही लिया कुछ और बैंक्स के नाम हम यहाँ पे देख लेते हैं जैसे कि ए एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी आप लोग जान लीजिए ये क्या है जिसको कि ब्रिक डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं ब्रिक यानी कि ब्रिक्स ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्रीज शामिल हैं इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में मैंसन कीजिएगा और ए की बात की जाए तो इसकी जो हेडक्वार्टर है ये मनीला में है फिलीपींस में जो कि ठीक है दूसरी भी दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं सॉरी ये ए है एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी मनीला में फिलीपींस में है और दूसरी चीज़ की बात की जाए ब्रिक डेवलपमेंट बैंक ये नहीं है एन यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसको बोलते हैं ब्रिक डेवलपमेंट बैंक ठीक है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है शंघाई शंघाई कहाँ पे है चाइना में ये आप ध्यान रखते रहिएगा ठीक है यानी ब्रिक्स के देशों का अब बताइएगा आप लोग ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्रीज शामिल हैं पाँचों देश कौन कौन से हैं इसका नाम आप लोग बताएंगे ओके और सबसे लास्ट में कौन सा देश शामिल हुआ कब शामिल हुआ ये मैं चाहूँगा आप लोग कमेंट सेक्शन में तुरंत बता दीजिएगा फिलहाल यहाँ पे याद रखने की बात है ए यानी कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ये जो है व्यापार के लिए स्टार्ट किया गया था सोलह जनवरी दो हेडक्वार्टर बीजिंग में है और प्रेजेंट टाइम में एक सदस्य इसके हैं अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के मध्य हाल ही में मित्र शक्ति संयुक्त अभ्यास जो है इसको हाल ही में स्टार्ट किया गया मित्र शक्ति संयुक्त अभ्यास जो है आपको नाम से ही पता चल रहा होगा किन दोनों देशों के बीच में है भारत और श्रीलंका के बीच में ये स्टार्ट होता है तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे और मित्र शक्ति के साथ ही और सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं अंतर संचालन को बढ़ाने के लिए और आतंकवाद को रोकने के लिए इसकी स्टार्टिंग की गई ठीक है और अभी अभी मैंने आपको तमिलनाडु पढ़ाया तो तमिलनाडु से रिलेट करके और सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं ठीक है और अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए हर्षवर्धन श्रृंगला जो कि हमारे क्या है विदेश सचिव हैं वो यहाँ ये जो जापना वाला पोर्शन है जो कि लिट्टे कौन सा liberation tigers of Tamil Eelam जिसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी श्रीलंका में और अभी जा करके इस आतंकवादी गुट को जो ख़त्म भी किया जा सका है लेकिन इसको जान लेंगे कि जाफना सबसे ज़्यादा प्रभावित था जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाई थी और यहाँ पे दौरा करने के लिए हमारे हर्षवर्धन श्रृंगला जो हैं विदेश सचिव वो गए हुए थे चार दिन के दौरे पे तो ये आप रिलेट कर सकते हैं और क्या क्या श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका अभी जो है खाद्य आपातकाल यानी फूड इमरजेंसी से जूझ रहा है दो चीज़ें आप रिलेट करेंगे यहाँ पे कौन से हैं गोटाबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे अगर गोटाबाया राजपक्षे की बात की जाए ये कौन से ये राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे श्रीलंका में और प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री की बात की जाए वो कौन से हैं महिंद्रा राजपक्षे तो ये भी आप लोग ध्यान में रखते रहेंगे ओके और कौन कौन सी चीज़ें हम लोग रिलेट कर सकते हैं यहाँ से श्रीलंका से तो मित्र शक्ति एक्सरसाइज तो होती ही है और कौन कौन सी एक्सरसाइज किसके किसके साथ होती है तो ये भी आप लोग ध्यान में रखते रहेंगे जानते रहेंगे और दो चीज़ों की बात कर लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है दो चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या हो जाती हैं दो चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं कौन कौन से पोर्ट जो हैं कौन कौन से जो हैं इसकी कैपिटल्स हैं तो कोलंबो की बात की जाए तो ये इसका कॉमर्शियल कैपिटल है और दूसरी श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे की बात की जाए तो ये इसका क्या है ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल है तो दोनों को आप लोग नोट करते रहिएगा ठीक है और कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो एरिया है वो कच्चा तीव्यू पोर्ट है कच्चा तीव्यू पोर्ट जो है 1974 में श्रीलंका को दे दिया गया था तो इस वजह से ये अभी प्रेजेंट टाइम है क्योंकि रिटर्न कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया गया था उस समय तो इस वजह से ये प्रेजेंट टाइम में आपस में दोनों देश के बीच विवाद का मुद्दा है क्योंकि इधर से जब भी नाविक उधर जाते हैं तो उनको गोली मार दी जाती है वहाँ के सेनाओं के द्वारा तो ये आप देख सकते हैं तो श्रीलंका आप रिलेट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट है ठीक है याद रखिएगा और कौन कौन सी चीज़ें हम देख सकते हैं और कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे हम लोग देखते चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम ओके ये ध्यान रखिएगा ओके और अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे आ जा रहा है किस संस्थान के द्वारा भारत में पहली बार कॉर्निया प्रत्यारोपण का विकल्प विकसित किया गया देखिए कॉर्निया क्या होती है कॉर्निया की अगर बात करें तो आइज़ का ये जो पोर्शन होता है ठीक है और आइज़ में अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कॉर्निया पोर्शन की बात करें तो ये जो आगे जी जो झिल्ली के टाइप का जो संरचना होता है इसको बोलते हैं कॉर्निया और जब डोनेट किया जाता है आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा आई का जो पार्ट है यानी आँख का कौन सा पार्ट है जिसको डोनेट किया जाता है तो कॉर्निया का इसी का एक और ऑप्शन जो क्रिएट कर लिया गया किसके द्वारा आईआईटी हैदराबाद के द्वारा हैदराबाद कहाँ की कैपिटल है ये आपको पता होगा नहीं पता होगा तो तुरंत कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओ ठीक है खोज के नहीं बताना है याद रखना है जिसको जिसको याद होगा ओके और अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आने से पहले इसके बारे में थोड़ी और चीज़ जान लेते हैं हैदराबाद की बात की जाए ये क्या है तेलंगाना की कैपिटल है ठीक है आप लोग से डायरेक्टली तो जुड़ नहीं रहा हूँ लेकिन आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिएगा तेलंगाना की कैपिटल क्या है हैदराबाद है जो कि पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल हुआ करती थी और जब 2014 में यानी हाल ही में 2014 अभी बीते बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ सबसे लास्टली बना हुआ जो राज्य जो है तेलंगाना ही है तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में जब डिवाइडेशन हुआ तो यहाँ पे आ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि राजधानियाँ कैसे बांट दी जाए तो हैदराबाद जो है ये एरिया किस में चला गया था ये चला गया था तेलंगाना के पोर्शन में ठीक है और तो फिर यहाँ पे जो है तीन राजधानियाँ कर दी गई थी आंध्र प्रदेश की और ये तीन राजधानियाँ क्या हैं ये आपको तीनों को आपको मेंशन करना है ये तीनों मैं चाहूँगा कि आपके भरोसे पे रहे क्योंकि आपको पूरी तरह से ये याद हो चुका है ठीक है और सारे ऑप्शन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट आपके सामने ये हो जाता है जैसे और सारे आई जैसे आई दिल्ली की बात की जाए तो दो घंटे में डेंगू का पता लगाने वाले जो डेवलप की गई थी मशीन वो यंत्र किसके द्वारा आई दिल्ली के द्वारा डेवलप की गई दूसरी चीज़ प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत अभी आईआईटी मुंबई ने की थी और आईआईटी बंगलुरु की बात की जाए तो टॉप यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग अभी हाल ही में जारी है उसमें इंडिया की तरफ से टॉप पे था वर्ल्ड लेवल पे तो ऑक्सफोर्ड टॉप पे था ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या हो जाती हैं इसका आंसर आई हैदराबाद है बोलना मत ओके ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन है किस भारतीय अभिनेत्री को हाल ही में ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया देखिए क्या है ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड जो है ये बहुत ही बड़ा सम्मान होता है और अभी हाल ही में किसको सम्मानित किया गया तो बात की जाए दीपिका पादुकोण को इतना बड़ा सम्मान दिया गया और ये पहली अभिनेत्री बन गई हैं यानी फिल्म इंडस्ट्री से पहला कोई इंसान जिनको कि इसमें शामिल किया गया है तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और सबसे ज़्यादा चीज़ें आपको चौंका देने वाली चीज़ क्या है यह आप देखिएगा कि ये जो है अवार्ड को जीतने वाली पहली फिल्म इंडस्ट्री की एकमात्र कलाकार बन गई हैं और दूसरी चीज़ इसमें जो है फ़ैन फॉलोइंग तो दुनिया भर में ही है लेकिन अलग अलग कैटेगरी की बात की जाए तो ओबामा जेब बेजोस क्रिस्टियानो रोनाल्डो पता ही है आप लोगों को कितने बड़े बड़े करेक्टर्स को इसमें शामिल किया गया है तीन हज़ार से ज़्यादा प्रभावशाली सिलेब्स को इसमें नामांकन को प्राप्त किया गया है और तो जान सकते हैं कितनी बड़ी उपलब्धि भारत ने भी पाई है और भारत की फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा इन्होंने भी कैसा पाया है ठीक है और सारी चीज़ों को हम लोग रिलेट कर लेते हैं जैसे कि अभी हाल ही में बात कर ली जाए तो प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा को कौन सा अनफिनिश्ड इनकी एक बुक आई थी अनफिनिश्ड ठीक है अनफिनिश्ड बुक क्या है ये जो यूएसए की बात की जाए तो यूएसए में 24 घंटे में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक बन गई थी ये आप ध्यान रख सकते हैं और कौन सी चीज़ आप रिलेट कर सकते हैं तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है ओके और दूसरा ऑप्शन जो और सारे ऑप्शन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अगले क्वेश्चन में हम इसको हाल ही में डील करने वाले हैं कंगना रनौत वाले क्वेश्चन को तो हम लोग अभी देख लेते हैं इसको आगे ओके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ये क्या है हाल ही में उत्तर प्रदेश की बात की जाए ठीक है हाँ कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं यहाँ पे तो खैर उत्तर प्रदेश की जो एक जिला एक उत्पाद योजना है एक जिला एक उत्पाद योजना का मतलब क्या है ओ योजना जिसको बोलते हैं ठीक है one district one product one district one product योजना का ब्रांड एम्बेस्टर किसे बनाया गया तो ब्रांड एम्बेस्टर इसका अभी हाल ही में बना दिया गया किसे कंगना रनावत को ठीक है मैंने कहा था ना अगले क्वेश्चन में हम डील करेंगे तो खैर कंगना रनावत को क्या बना दिया गया ब्रांड एम्बेस्टर ओ जो यानी कि एक जिला एक उत्पाद या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को स्टार्ट किया गया ठीक है तो इसको स्टार्ट करने के साथ ही इनको तो ब्रांड एम्बेस्टर बना दिया गया है और इसको और ज़्यादा सही से हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मतलब आवास पर बुला करके उनसे मुलाकात की और गिफ्ट हैम्पर भी दिया था जो कि आप देख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है जैसे ओ के तहत क्या है एक एक एरियाज़ को ऐसा बांट दिया जाएगा कि वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट जो है एक प्रोडक्ट के लिए जाना जाएगा जैसे कि बात की जाए अभी आपने सुना था बनाना फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया था यानी बनाना महोत्सव किला महोत्सव जिसको बोला जाता है ये मनाया गया था आपका कुशीनगर में तो ये आप देख सकते हैं कुशीनगर कौन सा गोरखपुर के पास वाला एरिया पड़ जाता है तो इसको आप लोग रिलेट कर लेंगे दूसरी चीज़ क्या है अभी जो है लखनऊ में गुड़ महोत्सव मनाया गया था तो इसी तरीके से अलग अलग एरियाज़ को अलग अलग तरीके से बांट दिया गया कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को डेवलप किया जाएगा ठीक इसी तरीके से एक और स्कीम आई है हरियाणा गवर्नमेंट की वहाँ पे क्या है वहाँ पे वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट नाम से ये स्कीम चलाई गई वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नहीं वहाँ पे ब्लॉक को जो है यूनिट माना गया है तो वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट करके इसको जो स्टार्ट किया गया है कहाँ पर ये स्टार्ट किया गया था हरियाणा में तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा ओ और ऐसे भी याद रखिएगा ओ ओ यानी कि one block one product Haryana का है और अगर ओ की बात की जाए यानी एक जिला एक उत्पाद तो ये कहाँ का है यूपी का है इसको भी ध्यान रखेंगे और चीज़ की बात की जाए तो रणवीर सिंह अभी मैंने आपको पढ़ाया था किस चीज़ की रणवीर सिंह को बनाया गया एन यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेस्डर बनाया गया इसको आप लोग देख सकते हैं पचहत्तर साल उसके पूरे होने वाले हैं रणबीर सिंह के नहीं एन के ठीक है तो उसको किया गया और अभी पंकज त्रिपाठी की बात की जाए तो फिनो नेशनल बैंक जो है Fino payments bank sorry Fino payments bank का जो है इनका जो फिकर नॉट एक अभियान चल रहा है फिकर नॉट नाम का इनका जो प्रोडक्ट जो एक मतलब स्टार्टिंग हुई है तो फिकर नॉट का क्या बनाया गया इन्हों इन्हें फिनो पेमेंट्स बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कंगड़ा रनौत याद रखिएगा कौन सा ओ ओके सोनू सूद आपको पता ही है बहुत बार बता चुका हूँ आप बताएंगे किस किसका किसका इनको ब्रांड एम्बेसडर और स्टेट आइकन कहाँ का बनाया गया है ठीक है ये बताएंगे ठीक है मेंटर प्रोग्राम किस देश किस राज्य का मेंटर प्रोग्राम चला था जिसमें कि सोनू सूद को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था राइट अगले क्वेश्चन की बात आप आंसर करेंगे इसका मैं चाहूँगा कि आप लोग आंसर करें अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के साथ 2022 के अंत तक एफ यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया गया तो चार ऑप्शन आपके सामने और आंसर की बात मैंने आपको बताया भी था ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसी मीटिंग हो रही है और ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा जो है मीटिंग करके ये मतलब दो के अंत तक किया जाएगा ऐसा डील भी हो चुका है ओके ऑस्ट्रेलिया हम लोग पहले ही डील कर चुके हैं इंपॉर्टेंट था हमारे लिए ब्रिटेन भी हालांकि बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से हमारे भी साथ ऐसा डील कुछ भी हो जाए भारत का लेकिन अभी तो प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जब मीटिंग होगी तो फिर ठीक है तो अभी हमारा जो आगे जो भी प्रोग्राम फंक्शंस होने वाले हैं तो खैर हो सकता है कि बोरिस जॉनसन भी आएँ खैर ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे ब्रिटेन की बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है यहाँ पे खैर जब एफ साइन होगा तो यहाँ पे सीमा शुल्क और टैक्सेस जो हैं कम लगाए जाएंगे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं लगाए जाएंगे और कौन सी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और ये आप एरिया देख सकते हैं इधर वाला कौन सा है ग्रेट बैरियर रीफ जो है जो प्रेजेंट टाइम में चर्चा में था क्यों प्रेजेंट टाइम चर्चा में था क्योंकि ये जो है पॉल्यूशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में चल रहा था और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है अभी अमेरिका ने एक नया संगठन बनाया है A U K U S A U K U S AUKUS इसको बोल रहे हैं जिससे फ्रांस खासा नाराज है यू e का मतलब यहाँ पे क्या है ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है यूके यानी कि ब्रिटेन इसमें शामिल है और यूएस का मतलब यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसमें शामिल है तो इस वजह से इसमें जो है परमाणु शक्ति भी दी गई है और स्ट्रेटजी एक देखी जा रही है किसके बीच में इन तीनों देशों के बीच में जैसे कि क्वाड का एक ग्रुप बना है वैसे अकस का एक ग्रुप बना है तो ये सारे ग्रुप के बारे में आप लोग ध्यान रखते रहेंगे ठीक है नाम से ही पता चल जाता है कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और बात कर लिया जाए ये जो समझौता हुआ है कौन सा समझौता हुआ है ये समझौता जो अभी एफ की बात की जाए तो डब्ल्यू की बात करते हैं डब्ल्यू यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ पर है मैं चाहूँगा आप मैंशन करो तुरंत ठीक है और डब्ल्यू की बात की जाए यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो इसका जो एक आर्टिकल है इसमें आर्टिकल्स होते हैं और आर्टिकल 24 में ये बोला गया कि एफ के लिए किन किन बेसिस पे साइन किया जा सकता है तो इसी को बेस बना करके क्या है साइन किया गया है तो इसको आप ध्यान रखते रहेंगे और कौन सी चीज़ें यहीं पे ये एक एरिया होता है तस्मानिया का और तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं ये बास स्टेट है तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछते बास स्टेट किन दो देशों के बीच आ, uh, मतलब जैसे पाक स्टेट है ना किसके किसके बीच भारत श्रीलंका के बीच तो ये जो बास स्टेट है ये किन दो देशों को साझा करता है या फिर दो देशों के से बाउंड्री शेयर करता है तो ये आप बता देंगे ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया राइट अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक चीज़ और याद रखेंगे एक्सरसाइजेस की बात हो रही है तो एक्सरसाइजेस में यहाँ इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है अभी हाल ही में ऑस्टिंग डेक्स एक्सरसाइज किसके साथ हुई ऑस्ट्रेलिया के ही साथ हुई ठीक है यहाँ पे ऑस इंडेक्स क्योंकि श्रीलंका के साथ एक्सरसाइज हुआ तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं ऑस इंडेक्स का मतलब क्या है एस यानी ऑस्ट्रेलिया आई एन डी यानी इंडिया ई एक्स यानी कि एक्सरसाइज एक चीज़ ये हो जाता है दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है हमारे लिए दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जो भी हमारा क्वेश्चन दूसरा क्या है अभी एक और मालावार एक्सरसाइज जो हुआ था जो कि क्वाड कंट्रीज़ के बीच में होती है मालावार एक्सरसाइज क्वाड कंट्रीज़ चार देश हैं कौन कौन से यूएसए ऑस्ट्रेलिया जापान और भारत और इन देशों के बीच में मालावार एक्सरसाइज होती है जो कि अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के जहाज़ भी इसमें शामिल हुए थे ये आप ध्यान में रख सकते हैं ठीक है ये सारी चीज़ें आप लोग रिलेट करते रहिएगा और अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन जाने से पहले एक और चीज़ जान लेते हैं कि ये जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया एक बीच में पहल शामिल किया कौन सा भारत जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एस पहल यानी कि सप्लाई चैन रेजिडेंस इंडेक्स की बात की जाए तो ये जो है अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया तो इसको आप लोग ध्यान में रखते रहेंगे ओके अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगला क्वेश्चन है ये हमारा किस राज्य में पहली बार ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना को हाल ही में प्रारंभ किया गया तो ये जो है अभी हाल ही में प्रारंभ किया गया तेलंगाना की में मतलब स्टार्ट किया गया तो इसको ध्यान में रखते रहेंगे तेलंगाना की गवर्नमेंट में देखिए बहुत सारे ड्रोन आधारित चीज़ें की जा रही हैं क्योंकि अभी हमको ज़रूरी भी है कि हम लोग क्या हैं टेक्नोलॉजी से अपने आप को रिलेट करें टेक्नोलॉजी को जानते रहें तो तेलंगाना गवर्नमेंट याद रखेंगे तेलंगाना की कैपिटल क्या हैदराबाद मैंने बताया ही था हैदराबाद किस नदी के किनारे अगर बसा हुआ ये आपसे अगर कोई पूछे तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा ठीक है ये जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है एक चीज़ आप ये ध्यान रख सकते हो और हैदराबाद तेलंगाना की क्या बात कर सकते हैं तेलंगाना का जो हैदराबाद है ठीक है सीएम कौन है तो के चंद्रशेखर चंद्रशेखर राव हैं और राज्यपाल तमिलसाई सौंदराजन है ठीक है और इसमें किया क्या जाएगा देखिए जो ड्रोन की बात की गई है तो ये जो ड्रोन करेगा क्या मान लीजिए ये अगर ड्रोन है ठीक है ये अगर उड़ रहा है तो यहाँ पे क्या है इसमें सीट्स लगा दिए जाएंगे जो कि उड़ता हुआ जाएगा और यहाँ से सीट्स जो हैं ये ऐसे गिरते हुए जाएंगे तो इससे सीट्स जो हैं क्या करेगा इससे बाद में जो एरियाज़ बचे हुए रहेंगे जो एरियाज़ जहाँ पर मतलब कि उगाने की बात की जाती है जो भी चीज़ें पेड़ वेड़ की जंगल लगाने की इससे स्टार्टिंग की जाएगी तो आप ड्रोन के तरीके से ये देख सकते हैं खैर अगर बात करी जाए सीट कॉप्टर इसको नाम दिया गया है तो नाम भी आप ध्यान रखेंगे अगर नाम की बात करी जाए तो सीड कॉप्टर जैसे हेलीकॉप्टर होता है ना वैसे सीड कॉप्टर ठीक है तो ये आप लोग ध्यान में रखते रहेंगे ये नाम अगर आपसे पूछे कि सीड कॉप्टर का कॉन्सेप्ट कहाँ पर लेके आया किस मतलब स्टेट में आया है तो ये आप लोग तेलंगाना हैदराबाद याद रखिएगा ठीक है और किस पार्क से स्टार्ट किया गया तो यहाँ का एक पार्क है के बी आर पार्क और इसी के बी आर पार्क से जो है इसको स्टार्टिंग की गई है ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो और कौन सी चीज़ें हम लोग इंपॉर्टेंट है जिसको रिलेट कर सकते हैं इसमें जो है तेलंगाना में टोटल तैंतीस ज़िले हैं और टोटल तैंतीस ज़िलों में पूरे जो एरिया है लगभग पचास लाख पेड़ लगाने का क्या है अभी हाल ही में टारगेट रखा गया कि 50 लाख पेड़ ऐसे लगा लिया जाए ताकि प्रॉब्लम ना होने पाए आगे जा करके अभी देखिए इसी से रिलेटेड तेलंगाना में एक स्टार्टिंग की गई थी क्या स्टार्टिंग की गई थी यहाँ पे स्टार्टिंग की गई थी जो मेडिसिन फ्रॉम स्काई का योजना चला था यानी कि आकाश से मेडिसिन को भेजना उन जगहों पर मेडिसिन भेजना जहाँ पर ले जाने में मेडिसिन प्रॉब्लम हो रही थी तो उसको भी ड्रोन के माध्यम से भेजा गया था तो ये भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं तेलंगाना से ओके और कौन सी चीज़ें की बात की जाए तो अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो है लिस्ट जारी हुई थी और वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात कर ली जाए तो इसमें जो है अभी तक तो अड़तीस क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं इंडिया में लेकिन थर्टी नाइन्थ हेरिटेज साइट की बात की जाए तो ये कौन सा तेलंगाना का ही रामाप्पा मंदिर बना ठीक है और दूसरी चीज़ की बात करी जाए ये रामाप्पा मंदिर है यहाँ के जो प्रधान वो जो क्या बोलते हैं मज़दूर जो थे मिस्त्री थे उनके नाम पे रखा हुआ था तो ये आप ध्यान रखते रहेंगे ठीक है ये थर्टी नाइन्थ है और चालीसवीं की बात की जाए तो इसी के साथ चालीसवा बना दिया गया जो कि कहाँ का है धौलावीरा धौलावीरा कहाँ पे है धौलावीरा आपका पड़ता है गुजरात में तो ये भी आप लोग ध्यान में रखते रहेंगे तो इतने सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे इसको आप लोग ध्यान में रखते रहेंगे मैं चाहूँगा कि आप इन सारी चीज़ों का एक बार क्विक रिविजन कर लें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा तो स्टार्टिंग से हम लोग एक बार देखते चलते हैं क्या क्या हमने क्वेश्चन यहाँ पर कर लिया और सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखते चलेंगे तो इंपॉर्टेंट एक एक बार में हम लोग रिलेट कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर ये कहाँ पे स्थापित किया गया तो नोएडा में स्थापित किया जाएगा दूसरी चीज़ किस राज्य के तीन जिलों को हाल ही में अशांत क्षेत्र घोषित किया गया तो अशांत क्षेत्र घोषित किया गया अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तीन जिले और जो दो थाना क्षेत्र हैं उसको स्टार्ट किया गया था ठीक है और दूसरी चीज़ की बात कीजिए किस राज्य के चिन्नौर चावल को अभी हाल ही में जी टैग प्रदान किया गया तो ये मध्य प्रदेश के एरिया क्या जो मतलब एरिया था मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में जी टैग प्रदान किया गया कौन सा बालासोर जिला है तो यह ध्यान बालाघाट जिला है यह ध्यान में रखेंगे ठीक है अगला क्या है ए बैंक के द्वारा किस मेट्रो प्रोजेक्ट के विस्तार के लिए तीन सौ छप्पन दशमलव छः साठ यानी कि three fifty six point six seven million dollar के रेट को मंजूरी दी गई तो ये कहाँ पे है चेन्नई में है ये ध्यान में रखते रहेंगे और कौन सी चीज़ें हमारी आ जाती हैं अगला क्वेश्चन हमारा भारत और किस देश के मध्य हाल ही में मित्र शक्ति संयुक्त सेनाभ्यास प्रारंभ किया गया श्रीलंका के बीच में अगला आ जाता है आपका पहली बार कॉर्निया प्रत्यारोपण का विकल्प यानी कि दूसरे तरीके से जो इसको स्टार्ट करने की बात की गई तो ये जो है आईआईटी हैदराबाद के द्वारा स्टार्ट किया गया ठीक है और अगला क्वेश्चन किस अभिनेत्री को हाल ही में ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया तो दीपिका पादुकोण है और अगला जो है आपके सामने आ जाता है उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेस्टर किसे बनाया गया तो ये आपको पता ही है कंगना रनौत को बनाया गया ये भी आप लोग रिलेट कर लीजिएगा और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए क्या है ये जो भारत और किस देश के साथ 2022 के अंत तक एफ यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया गया तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये आप रिलेट करो और अगला जो है आपका आ जाता है किस राज्य में पहली बार ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना जो है इसको हाल ही में प्रारंभ किया गया तो तेलंगाना से स्टार्ट किया गया ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा नोट करते रहिएगा ओके ओके okay, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अब big thanks to all of you और बहुत जल्द मैं आ रहा हूँ तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मैं चला गया हूँ हाँ बस दो दिन की बात है दो दिन के बाद आपको फिर से ये सारे वीडियोस जिस तरीके से मिलते हैं उसी तरीके से मिलेंगे तो इससे आपको प्रॉब्लम लेने की किसी भी तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और उम्मीद है आप सब पूरी तरीके से स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे और मैं फिर मिलूँगा आपसे कल सुबह साढ़े छः बजे यूनिक ऑनलाइन गुरु के मंच से जय हिंद भारत माता की जय खुश रहिए और सबको खुश रखिए जय हिंद